नाना बोलो नानी नन्ना नन्ना इधर देखो आंटी आंटी अन्ना अब्बा पापा बोल रहा पापा हम्म। पापा नहीं बोल रहा पापा पापा पापा पापा <laughs> मम्मा मम्मा कहाँ है मम्मा कहाँ है हाँ मम्मा कहाँ है मम्मा ए गंदी लड़की छी छी Mm-hmm. अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है है अच्छा लग रहा है अरे वाह आहा आहा इन्नु कैसे आहा आहा मम्मा मम्मा पापा पापा